Señoras y señores, esto solo acaba de empezar. Vuelven los Oscars, una evidencia, un gran espectáculo, Cinco horas non-stop de cultura libre, los primeros premios anuales no competitivos de la historia de la cultura, los primeros premios internacionales de cultura de la era digital, sin inquisición, sin canon, sin censuras, los Oscars, copia Pega, samplea, multiplica, reparte. Sala Apolo Barcelona, 28 de octubre a las 20.30 horas.